Ассаламу алейкум қазақ елі отандастар мен марат байгулин өскемен шығыстан мына вакцина деген қанды ішіп бітірді принудительный вакцина деп міне қаншама халқымызға вакцинадарын салып тастады енді енді қазір дәл қазіргі таңда ескертіп жатыр ба, қайсысы сой, сойма қайсысы ескертіп жатқандар жүкті әйелдер мен балаларға міндетті түрді салу керек деген әңгіме шығарып жатыр ұзынқұлақтан есіп жатырмыз балаларға 2 миллион қазақстан бойынша 2 миллион балаға э, вакцина саламыз деп жатыр сонда немене болдық енді бұл тексерілмеген бұл дүние жүзінде айтып жатыр ә, эксперимент деп россияда айтып жатыр европада айтып жатыр қазақстанда да айтып жатыр айна бакиева деген қыз ә, міне бір жыл бір жылға таяқ қалды осыны анықтап тұрып айтып жатыр қалай болып жатқанын ә, эксперимент па жоқ па немен екенін бәрін айтып жатыр қалай емделу керек екенін айтып жатыр бәрін айтып жатыр жалғыз ол, қыз ғана емес ә, ақпаратта толып жүр эксперимент екенін сол үшін көз ашып жүрейік жұмыстан қорқып бәрі салдырып алды базардағыдар да салып алды жай жүрген адамдар қорыққандарынан салып жатыр үлкен үлкен кісілер ә, білмей салдырып жатыр заводтағыдар шығып қаламыз деп салып жатыр қаншамасы салдырып алды енді енді келіп балаларға саламыз деп жатыр енді балаларды балаларға салдырып қойып қарап отырамыз ба енді ресейде мысалға 12 жасқа шейін балаларға уже бастақ қойыпты әлден бастақ қойған ресейде ол ақпаратта жүр енді салғанда қалай ресейде бізде емес енді ресейде салып жатқандарға 12 жасқа шейін балаларға салып жатыр дейді а салдырған балаларға ақша беріп жатыр дейді ата аналарына бұл енді тура бізге келеді бізге келгенде қалай болады бізде қазір жұмыс жоқ жұмысы барлардың көбі вакцина салдырмаймыз деп көбі шығып кетті жұмыстан салдырмаймыз деп шығып кетті жұмыссыз қалған көп халық бар қазір вакцинадан қашып салдырмай, салдырмаймыз деп қашып жүргендер жұмыстан шығып кеткендер көп болып кетті енді қалай істейді енді жұмыс жоқ нан табу керек нан жоқ ақша табу керек енді білмейтіндер білмейтіндер осы вакцинаның не екенін білмей жүргендер мына ақшаға ақшаға қызығып баладарына салдырып тастайды ең қауіптісі сол болып тұр ең қауіптісі сол болып тұр көршілер алады да үш баласына салады дағы бәленбай мың теңге алып шығады енді содан кейін анаған айтады мынаған айтады ақпаратқа тарайды содан кейін жаппай салып кетеді ғой ақшаға ақшаға қызып салып кетеді білмей жүргендер а біліп жүргендер салдырмайды ал білмей, білмей жүргендер көп салдырып жібереді себебі жұмыс жоқ нан табу керек ақша табу керек соған қызығады да салдырып жібереді сонда немене боламыз баладарды сонда өз қолымызбен сонда вакцина салдырып жіберіп өлтіреміз қырып аламыз ғой қаншама қаншама адам қырылып кеткен жаңа айтып жатыр ақпаратта жүр он бір мың э, он бір мың осы уақытқа шейін Ә, тізімде жүр дейді он бір мың өздері айтып жатыр жаңа айнұр деген қыз неде ә, сұрақ қойып жатыр пресс конференцияда сой отыр ма жерде қайсысы отыр сонда сонда сұрақтарын қойып жатыр қанша адам қанша адам өлді десе әбден қысылғандарынан цифрларын айты, айтты он бір мың адам өлді дейді вакцинадан дейді қаншамасы де үш процент де үш проценттері пайыздары өздері ауыратын адамдар қайтыс болып кетті дейді ол жарайды ал енді өздері ол өліп қалды анау мынау деп жатыр оның бәрі біреудің әкесі біреудің шешесі біреудің қарындасы біреудің баласы оны жарайды деп қояды адамның құны адамның құны құнсызданып кетті мүлдем құн жоқ ал табардың құны аспандап аспандап кетті бәрінің құны бар адамның құны жоқ адам сұраусыз қалдық сұрамайды да құнымыз жоқ болды ақырында ең қиыны дәмесіздік шара шарасыздық әкетіп бара жатыр қысып бара жатыр сол 11 мың адам деген ол енді өздерінің цифрлары бойынша мысалға мысалға міне осы жуықтағаны осы алдымыздағы жұмада өскеменде мен өз басым өз өз басым естіп отырмын міне өскеменде 27 жетінші мектепте 32 жастағы мұғалима қыз қайтыс болып кетті міне өз басым естіп отырмын 27 жетінші мектепте 32 жастағы қыз бала қайтыс болып кетті ридер деген қала бар ридер деген қалада маған балдыз болып келеді отызға толды ма толған жоқ па ол бала кетіп қалды міне міне ғана жерледі топырақ кепкенде жоқ жанымызда асубұлақ деген ауыл бар асубұлақ қой деймін или ақтау ма асубұлақ па сонда 1965 жылғы азамат бірінші вакцинаны алғаннан оянбай қойған дейді міне мен өзім естіп отырғаным осы бірақ ешқандай ақпаратта жоқ ешкім видеоға салмайды өледі да қала береді өледі да қала береді ешкім жарияламайды соны айт айтып жариялап отыру керек қой айтып жариялап үнсіз үнсіз кетіп қалмай айтады бәрі қорқады жарияламайды ешкім хабарламайды ә, өліп қалды дегенге әбден халық үйреніп алды анау өліп қалыпты мынау өліп қалыпты дейді да жерлей салады енді енді көз ашатын керек енді сол енді мына ә, вакцинаны салу үшін алдын ала хабарлап жатыр бәленбай адам өледі бәленбай адам уланады бәленбай адам сөйтеді бүйтеді деп өзі алдын ала шашып жатыр көпі көрінеу көпі көрінеу шашып жатыр алматыда міне ғана салып жіберді міне ғана ә, сопровождать етіп кетіп бара жатыр жаңа артында трактың артынан кетіп бара жатыр нөл елу төрт деген хайландер деген көлікпен кетіп бара жатыр бақылап бара жатыр шын шашып бара ма өтірік шашып бара ма деп сол сияқты ақпараттар салған кезде алдынан шығып қуып жүріп ұстап тоқтатып мынауың не қағазын көрсет ана хайландыр не жүр ол анық кенімінің адамдары хайландыр деген оны бақылап бара жатқандар кімдер олар кімдер өз қазақтар ма кімдер фашистер ме әлде бізге кіріп алған фашистер түгелдей өз халқын өзі улап сұраса айтады дейді кей жерлерде сұраса шегіртке улап жатырмыз деп күз <coughs> болды шегірткені улайтын уақыт қай заман ол көктемде улайды оны қанаты жоқ кезде улайды осы жазда павлодарға барған дем алдырмайды маса дем алдырмайды көліктің ішіне ройымен кіріп кетеді соны уламайды халықты улайды халықты қырады масаны қырмайды өтірік айтсам павлодардың халықтарына звондап біліңдерші не деп жатыр екен жазда не көрген екен күндерді осы масаның кесірінен содан кейін міне көліктері көрінбейді көрінбейді дулап жатыр көліктері көрінбейді тұман соны түсіріп тұр қай ауыл қай жер қай дала қай район ешкім айтпайды түсіріп алады да қоя бере салады түсіріп алады да қоя бере салады соны ескертіп айтайын дегенім ана жолы тағы да ескертіп айттық соны өздеріңді көрсетпесеңдер де районда айтыңдаршы маңайын айтыңдар ол жерде маңайындан белсенділер табылады барады белсенділер түсіреді сол жерді көрсетеді малдары қырылып жатыр құстар қырылып жатыр түсіреді де қоя бере салады оны қай жер екенін де білмейді ешкім дым да білмейді қоя бере салады соның қай жер екенін көрсетіңдер өздерінен барып сұраңдар қағазын сұраңдар бұл не не бәле не улап жүрсіңдер кімді улап жүрсіңдер жай қоя бере салмай сол оны айтай, айтып тұрған себебім мына ана жолы тек тікелей эфирге шыққан сайын айтамыз осы сияқты шындық фактыларды салған кезде мына европа правозащитниктер бәрі қарап отырады бәрі қадағалап отыр қазақстанды қазір толық қадағалап отыр ақш қадағалап отыр ә, европа қадағалап отыр парламент ә, европарламент қадағалап отыр бәр жерде ә, қадағалап отыр содарға бізге мына қазақстанға мына сұм билікке санкция салғанға көмек болады көмек ақпарат ашық керек бізге ашық көрсету керек өліп қалғанын да көрсет улағанын да көрсет жығылғанын да көрсет талғанын да көрсет көрсет анығын көрсетіп жіберу керек оларды анығын міне мынау деп тұрып жай қоя бере салмай жай қоя салған ол сол қалпында қалды не мына біздің ә, соқыр билікке дым дым дым сезбейтін билікке орысша айтқанда на руку дейді ғой дәл сол керек болып тұр оларға ешкім білмей қалу, қалу керек енді ақтауда этаж үйлердің төбесінде вертолеттер қоңғай улап жатыр шашып жатыр бір небір айтып жатыр форшқан жабайық форшқан жабайық деп жатыр ашық улап жатыр ашық қарап отыра береміз бе енді қарап отыра береміз бе не істеуіміз керек қолдан дым келмесе дағы ақпаратқа анығы салыңыздар біздің қолда не келеді енді Бұдар енді әбден қысып бітірді халықты көлеңкесінен қорқады халық а халық биліктен қорқады билік халықтан қорқып отыр сонда не істеу керек <coughs> енді міне ақш айтып жатыр толық қытайға ә, санкцияға кірісті деп 200 миллиард ә, не биржасын бұғаттаған деді ма компаниядардың биржаларын 200 миллиард деді ғой деймін сонша ақшаларынан айырылып отыр деді ол енді үлкен ақша сол үшін сол сияқты ақпараттардан ақпараттарды толығымен салып сол пакеттерге толтыра беруіміз керек бізге көмек ол біздің беріп отырған көмегіміз мына ұры биліктің ұрдығын мына өлтіріп жатқанын бәрін айтуымыз керек сол енді жаңағы айтайын деп отырғаным осы енді ішке сыймай арасында мына комментарийді жазып отырғанда көп оқиды көп оқымай қалады сол үшін тікелей эфирге анығын айтып қояйық та кейде кейде арасында ә, тағы не айтайын деп едім мына мына кімді айтайын деп едім ә, айна бакиева бакеева міне тағы да дәрігер соны қайталап айтайыншы сол кісіні мына сұмырай билік енді ә, ана емдеп жүрген ана упражнение анау бар ғой соларына Сенің упражнениеңнен упражнениеңнен бір адам өлді деп жала жауып жатыр дейді деп ақпаратқа шығып жатыр челлендж жасап жатыр енді бұдан бұл биліктен не сұрайсың бұл дәрігерлер емдесе бұдар соттайды бұл енді сұм биліктен айтар жоқ болды енді енді сол, сол сияқты дәрігерлерге қолдау көрсетейік қарап отырмайық қарап отырмайық қолдау көрсетейік сол сияқты шығып жатқан дәрігерлер болсын кім болса дағы қолдау көрсетіп отырайық мына сұм жүйе жұтып әкетеді қаншамызды жұтып әкетті қаншамызды соттап жатыр түрмеде жатқандарымыз қанша қаншамасын үйге отырғызып қойды түрмеге отырғызып жатыр өлтіріп жатыр енді ендігі коронавируспен улап жатыр арасында оны емдейміз деп вакцинасын салып он бір мың адамды құртып жіберді міне оны өздері айтып отыр жаңа ғана айтып отыр өздері цифрын жаңа өздері айтты әбден қысылғанда айнұр деген қызымыз сұрақтың астын алып еді ақырына келгенде өздері сипырдан айтты ғой қысылғандарынан айтты енді тағы да шығамыз тағы да айтамыз деп қояды қосымша сол ә, тағы не айта кетемін енді мына ә, елімізден жерімізден айырылатын ә, халқымыздан айырыламыз соңына келген кезде мына айтылып жатқан Қытай экспансиясы бар, соның барлығына келген кезде ұтыламыз. Қазірдің өзін ұтылып жатырмыз. Міне ана жолғы нарын қолға міне екінші ай болып кетті уже. Нарын қолға барып, ана недерін ә, алтын ә, қазамыз ана ә, вольфрам қазамыз деді ма сол жерден заводтан тоқтаттырғанбыз. Чулап жүріп. Ен соның анығы қолымызға қағаздарын бермей тұр. талдықорғанға қарайды екен, талдықорған ауданында акиматқа біздің э, қыздар азаматтар барды осымен екі рет екі рет барып қайтты талаптарын ана қолдарында ә, э, қойған жерлерімді көрсетіңдер деп жоқ бермей жатыр кешіктіріп жатыр ол не деген сөз ол анығымен сатылып кеткен соны көрсеткенге қорқып отыр қазір билік халықтан қорқып отыр ол сол үшін сол сияқты ақпараттардың бәрін алға салып көрсетіп талап етіп отыруымыз керек бұдардың тырқ еткен жерлерін барып көрсетпесе бұдар сұмдар осы қалпымызда жұтқай отыр ғой жұтып әкетіп жатыр уже назарбаевтың арманы орындалып келе жатыр назарбаевтың 30 жылғы ә, отыз 30 жыл емес ә, туғаннан бері 80-ге келді ме нешеге келді вот содан бергі арманы міне орындалып жатыр сол үшін көзді ашайық оянайық жақсы ақпараттарды анығымен салып отырайық бәрінен айырыламыз бәрінен айырыламыз айырылып жатырмыз сол үшін көзді ашып ояу жүрейік жақсы амандықта жолыққанша осылай қысқаша